Привіт! Це один з позитивненьких подкастів воєнного часу в Україні. Звичайно, я не кажу, що війна це позитив, але його треба шукати, аби не з'їхати з глузду. І коли я минулого разу вже записав один такий позитивненький подкаст, що Україна здобула завдяки цій війні, він дуже вам сподобався. Я з'ясував, що не тільки мені потрібні подкасти, під яким можна поїсти або поспати, і потім не вмерти від стресу та страху. Тому я вирішив записувати їх на регулярній основі. Це один з них. Він називається Чому українці не хочуть бути під Росією. Цей відос не має за свою мету принизити Росію чи росіян. Їх і так непогано принижує їх армія, і це навіть не жарт. Тому що якщо розділити російське суспільство на дві частини, перша з яких підтримує війну в Україні, називає її спецоперацією. Вони звичайно стресують через те, що вони не мають жодних результатів. Що крейсер Москва потонув, що в них великі збитки, їх дуже засмучує. Інша половина росіян їм просто важко себе психологічно, важко себе асоціювати з злочинцями, гвалтівниками. Але сьогодні я хочу про інше. Я нещодавно бачив опитування на вулицях Москви людям підходили, задавали питання, чи підтримують вони війну в Україні. І одна з жіночок сказала, що так. Бо вона не хоче жити під американцем. І коли я це почув, я просто про себе подумав. А чому? От чому насправді ти не хочеш жити у розвиненій країні? У якомусь виміру Росія була б частиною розвиненої країни, було б краще. Але коли я так міркую, звичайно, якийсь переконаний путініст може мене запитати, так? А чому тоді ви не хочете бути підрозвиненою Росією? Ну так от вони думають. І я сьогодні хочу перерахувати декілька з аргументів. Чому? Я не знаю, чому це не очевидно для них, але чому? Українці не хотіли просто скласти зброю та сказати: та добре, давайте вже уникнемо жертв, здамося та будемо жити під Росію. Багато з того, що я скажу, буде очевидно, багато з того, що я скажу, не буде очевидно. Давайте просто про це поспілкуємось. Мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали! До речі, багато хто у коментарях минулого разу, коли я вже перевів свій канал на українську мову з минулого ролику, очевидно, спитали мене, чому я кажу саме пігнали. Та якщо чесно, ще навіть коли я спілкувався російською мовою, я вживав це слово, тому що воно мені просто фонетично подобається. Воно таке, знаєте, як підожди. От одно з цікавих суржикових слів, які я хочу вживати у своїй українській мові. Пігнали, пойняв, підожди. Звичайно, у формальній бесіді я б їх не вживав, але так з вами, з друзями, можу. І так почнімо. Досить дивно українцям чути, коли росіяни вживають слово освобождення по відношенню до України. І навіть не тому, що ми насправді тут всі прекрасно розуміємо, що тут нема ніяких нацистів, чи ми не збиралися нанести нападіння по чотирьом позиціям е, Білорусі, чи навіть Росії, чи будь-кого ще. І ми не потребували денацифікації чи демілітаризації. Ми собі класно жили, в нас все було чудово звичайно, там зі своїми проблемами, як і будь-яка держава, але все ж таки, навіть не через це. А тому, що коли тебе звільняє країна, в якої проблем більше, ніж у тебе, ну це звучить. Як якби відміннику в школі підійшов би розбишака та сказав, давай я тобі допоможу написати самостійну роботу. Це приблизно така ж хуйня. І що саме <laughs> мене турбує в Російській Федерації? Давайте чесно, я був в Росії, я з'ясував, що багато хто не був, коли почалася війна. Просто у декількох людей запитав: ну а взагалі ти був в Росії? І багато хто відповів, що ні. Через те, що я блогер. І там цей ринок блогерства він більш розвинений раніше почав більш стрімко розвиватися. Перший час там були якісь загальні Ютуб-міти. Тобто Ютуб влаштовував загальні СНГшні зустрічі блогерів у Росії. Через це е, люди з Молдови, України, Білорусі, Казахстану вони всі зустрічалися у Москві. Така була практика. Давайте просто це запам'ятаємо, ніяк не будемо це оцінювати. Я був декілька разів в Росії, і проблема цієї держави у тому, що вона виглядає дуже несправжньою. Якщо б я першим аргументом хотів сказати, що ми не хочемо, щоб Росія нас захоплювала, та ми стали однією з республік Російської Федерації. Тому що ми інша культура, це було б не дуже точним аргументом. Тому що ми не просто інакша культура, а звичайно, в нас прийнято інколи ділити Україну на східну та західну. Та ви собі навіть не уявляєте, наскільки ми більш цілісна культура, ніж те, що зараз коїться в Росії. Чому? Через те, що взагалі вектор розвитку Російської Федерації йде на те, що це федерація, тобто країна, яка має в своєму складі багато федеративних республік, таких як Комі, Чечня, Дахестан. Е, Башкортостан і так далі. і так далі. Вони всі, звичайно, їдуть до Москви. Хтось їде ближче тобто до Новосибірську, Петербургу. Тому враховуючи, що у цих республіках є своя мова, своя релігія, своя культура, там все ну дуже різне. І вони об'єднуються у великих російських містах, там починається мес. І вони з цим ще не впоралися. Вони ще недостатньо асимілювалися там, їх не приймає російська культура, їх не працевлаштовують. Тому єдине, що їм залишається, це чинити е, культурний опір. І тому вони там об'єднуються, вони не розтворюються у російській культурі. Вони тримаються там своїми культурами, і через це вони постійно конфліктують. Ну і уявіть собі бути у Росії. Справа в тому, що держава, яка хоче бути багатонаціональною, вона взагалі має більше слідкувати за культурами, спілкуванням. Треба ще враховувати те, що всі республіки, які зараз є в складі Російської Федерації, там дуже давно, і це звичайно впливає на те. Е, як вони взагалі реагують на реалії Росії. І для них це вже норма. Але уявіть собі, якщо завтра Україна б стала поліцейською державою, якою є Російська Федерація. Коли я був в Росії, я, ну, чесно кажучи, я був вражений у поганому сенсі цього слова. Скільки там ментів, вибачте за це слово, та як вони себе поводять. Це влада у першій і та останній інстанції. Вони тобі можуть щось зробити, ти їм нічого зробити не можеш. Вони взагалі не допомагають людям, вони тільки створюють їм проблеми. І це ну смішно. Звичайно ж, є якісь випадки там допомоги поліції, інакше це була взагалі катастрофа. Але просто один з прикладів, колись ми йшли по Москві, і до нас причепилися люди не російської національності, скажімо так. І у нас був такий випадок. Вони просто почали бесіду з якоїсь претензії. Ми, я з людьми, з якими ми йшли, це були блогери, просто яких ви знаєте. Ми. Постаралися якось з цим впоратися, але коли ми зрозуміли, що це безрезультатно, ми підійшли до е, поліціянтів, благо їх там скрізь але вони нічого не вдіяли. Розбирайтеся з цим самі. Ми тут просто стоїмо. Товсті в некрасивій формі та просто портимо <laughs> всім враження від Росії туристам. Ну це крінж. І ну ви розумієте, що Україна просто не готова до цього. З нашою поліцією теж не все гаразд. Але якщо порівнювати, коли росіяни приїжджали до України та бачили, як тут поводить себе поліція. Вони просто не розуміли, як це можливо, тому що вони вважали, що Україна це як Росія, але інша країна. А коли вони бачили це хоча б на, на рівні поліції, а це для них дуже важливий показник. Вони були в, просто у шоці. Один з прикладів, коли ми були з чуваками десь у центрі Москви, припаркували там тачку, пішли, посиділи в якоїсь кафешці. А через годинку повернулися, а тачки нема. Там хлопці подзвонили, спитали, де вона. Сказали, а її просто відбуксирували, блядь, без суда та слідствія, от на таку-та вулицю. Вони такі, а може є якась більш точна адреса? Ні, нема, там розбирайтеся. Біля церкви сказали. Ми приїхали на цю вулицю, а вона довжезна. І там чотири церкви православних та одна мічеть. Ми просто туди-сюди ходили, шукали цю машину. От з, з точки зору е, держави, системи, це просто, блядь, бардак. Що там взагалі коїться? Російському народові поступово скормлювали авторитарізм. Підлітків саджають за репости, притягують до відповідальності, блогерів саджають якщо ви пам'ятаєте ці випадки з Соколовим чи як його, е, коли його посадили за те, що він зняв ролик, як він грає у Pokemon Go у церкві. Уявіть собі таке в Україні. Можете? Я ні. А вони. З цим звиклися, тобто ми не можемо це собі уявити у перспективі. Для них це норма. Тому ми не хочемо в Росію. Блогерів, як Хованського, нещодавно саджають на за блогерів, як нещодавно Хованського, сажають за пісні десятирічної давності, що, що просто не сходиться з їх законодавством. <laughs> Тому що термін злочину вийшов. Це був просто стрім якийсь дуже давно, на якому він виконав дуже тупу, я згодний з цим е, пісню про дітей Бесламу, де він щось співав таке сатирічне на тему того, що він, наче, підтримує терористів, що тупо, але щоб саджати за це, не просто саджати по рішенню суду, а саджати до рішення суду. І він, якщо я не помиляюся, два роки чи рік просидів просто прочекав рішення суду. Його там насправді тримали в дуже поганих умовах. Уявіть собі, це в Україні. Я не можу. Ось чому українці не хочуть в Росію. Росія це країна. Де опозиціонерів саджають просто так, коли почалася війна, і в мене, звичайно ж, були підписники з Російської Федерації, як в Ютубі, так і в інстаграмі. Я почав щось в інстаграмі виставляти. Там люди, що ви просто розуміли, мені писали, що а що про вашу Україну, коли у вас на всіх каналах забороняють критикувати Зеленського, коли позакривали всі канали, які е, критикували Зеленського. я такий. Ага? До війни всі канали те й робили, що критикували Зеленського. Це був такий тренд нас на критику Зеленського. Звідки ростуть ноги? Чому це так було? Це теж окрема тема, але це точно не так. Але щоб в нас <laughs> бля намагалися отруїти головного опозиціонера, кого це Порошенка? <laughs> Отруїти, <laughs> Та ще й невдало. Господи, який крінж. От просто ти дивишся на Росію і думаєш, це крінж. І я не розумію, як люди всередині Росії деякі цього не бачать. А ті, які бачать, думають, що вони можуть когось звільнити. Ну, добре про отруєння, те, що його судили по ділу, в якому нема аргументів проти засудженого. Це Росія. Ось чому українці не хочуть бути частиною Росії. В Росії до чого вже теж приготували все суспільство, постійно приймають закони, завдяки яким можна посадити людей. Причому закони, які можна трактувати як хочеш. Закон про фейки. Почалася війна в Україні. Проголосили, що її мають в Росії називати спеціальною операцією. Усі опозиційні змі бля позакривали. <laughs> Це крінч. Та якщо ти кажеш те, що ти вичитав у будь-якому медіа планети, незалежні медіа, незалежні журналісти, які приїжджають в Україну, роблять власні висновки з будь-якої країни, з будь-якими мотивами, наративами, повістками. Але всі вони так чи інакше підтверджують те, що кажуть в Україні про війну, так з нашої сторони. Якщо ти як людина, в якої наче є інтернет, можеш це прочитати. Та десь сказати, наприклад, як я тут на своєму каналі в YouTube, то це вже фейк і тебе штрафують. Якщо ти це зробиш декілька разів, або з першого разу, якщо я правильно знаю, але це дуже сильно комусь не, не понравиться, то тебе просто можуть посадити. Оскорблення чувств віруючих, виправдання тероризму це ще один аргумент. Тобто Хаванський заспівав цю пісню 10 років тому на закритому стрімі. Просто хтось десь чомусь відкопав е, цей факт та судили його за злочин, в якого вже вийшов термін. Отака Росія. І ось чому українці не хочуть бути її частиною. Євросеть та ВКонтакті це бізнеси, які відібрали. Це дуже прибуткові, успішні бізнеси. Павел Дуров, який нещодавно, до речі, дуже попросив не називати його російським бізнесменом, <laughs> що вже казати про цілу націю, проти якої воює ця держава. Чи захоче вона бути частиною Росії? Так от багато бізнесів в Росії просто відбирають, тому що можуть. У нас таке було при Януковичі, до речі. А Янукович, я хочу нагадати, це проросійський президент який був одною з амплітуд гойдалки політичної, на якої постійно сидить Україна, що так чи інакше краще, ніж застой та стагнація, у якій постійно перебуває Росія. Так от, ось чому Україна не хоче бути частиною Росії. Ти побудував успішний бізнес, нова пошта, Моршинська. Тільки хлебний, мені здається, захоче, щоб <laughs> хтось його відібрав, тому що відберуть руські. <laughs> Вибачте. Опозиційні канали закривають просто так. Це короткий аргумент. От чому закрили нову газету Ехо Москви? Яка була аргументація? Мені здається, її навіть не було. Чи назвали іноагентом? Вони бля прийняли закон, по якому вони можуть назвати видання іноагентом просто так. Тобто раніше їм потрібний був ну, хоча б донат в одну гривню, для того, щоб вони могли сказати, що видавництво спонсується зарубіжними силами. Зараз вони можуть це зробити просто так. Клас? Давайте будемо Росією, там класно. Давайте, будь ласка, звільніть нас. Звільніть, блядь, від чого? Від того, що в нас є свобода слова, <laughs> що в нас є взагалі свобода як поняття. У вас свобода це станція метро. Є ж така, мені здається. Просто сам факт, то що члени партії Єдина Росія урочисто відкривають скамейки десь у глибінки, мусорні баки, я не вигадую, з шариками, з ленточками, скамейку відкривають. Тобто те, що вони мають робити, це їх обов'язок. На це мають виділятися бюджети. Це урочисте відкриття скамійки або моста, який зварений з якогось старого чугуну, який розвалюється разом з транспортом. Е, травмуються люди. Це, блядь, не країна, а катастрофа. Це просто одна, це карточний домік, ви розумієте? Який при, при чому терехтить отак. І мене розумієте, дивує, коли блогери, навіть якийсь Максим Кац або Варламов, супер опозиційні же ж, розказують про Україну, начебто на нашому боці будучи, вони кажуть, навіть ота бідна Україна, ну, міркуючи про те, що в нас економіка значно слабіша за російську. От мені у ці моменти цікаво, що саме, блять, ви порівнюєте? Москву і Київ, звичайно, коли Собянін і взагалі влада піздить все, що тільки може Україні, в якій ресурсів стільки, що це могла бути одна з найрозвиненіших країн світу. Але там усі міста, окрім Москви, живуть хуйово. Пітер соу-соу, Новосибірськ соу-соу, великі міста соу-соу. Коли цей Лебідєв каже, що ми бідна країна, мені просто дуже смішно. Тільки нещодавно репостив, що у Тульській області нуждаючимся сім'ям роздалі чітас. <laughs> Бля. Нуждаючимся сім'ям роздали Чітос. Ну це ж хіба не крінж? І скажіть мені, будь ласка, ну це може бути країна, яка когось звільняє. Ну вони вірять в те, що вони сильна держава, що вони класно живуть. Вони не хочуть жити під американцями. Просто тому, що ну піндоси. Розумієте? Тобто я тільки що просто навів декілька аргументів. Це такі факти, які знають кожен, я просто їх нагадую. На чому будується взагалі політична модель сучасної Росії? Згадайте, будь ласка, свій клас е, людей з бідних сімей. Неблагополучних. Згадайте людей, у яких не було забагато розуму або талантів. Як вони виходили з ситуації психологічно? Вони були сильними фізично, тобто вони дралися, вони е, порушували правила. Вони бешкетували. Іншими іншими словами, вони просто ставали гопніками. Ну, це в моєму поколінні. Якщо порівняти Росію з класом вашим, то Москва ну, це місто, де живуть благополучні сім'ї, так, з вашого класу. А більшість Росії це оцей бешкетник, тому що в нього більш нічого немає. Він просто себе якось психологічно виправдовує. Він має щось мати. Йому хочеться бути у чомусь успішним. І вони успішні, хочуть бути успішними, принаймні у тому, що вони сіла. Коли кричать Слава Росії, я постійно задаюсь питанням: а за що слава? Ну справді. Я колись, коли був малий, слухав касту. Був такий рядок, на котрий я чомусь дуже сильно звернув увагу ще коли був малим. Вони назвали Росію адбросами зв'язної нації. Давайте не будемо поглиблюватися у історію та думати, чи були вони колись зв'язною нацією, але риторика така є. Тобто це зв'язна нація. Колись це була імперія, були царі, завоювання, вони там перемогли Наполеона, і тепер вони просто сидять за межою бідності, і все, що у них є, це те, що вони колись були зв'язною нацією. На цьому будується уся їх впевненість, що вони можуть когось освободіть, комусь щось там пояснити. Чи скласти у чомусь комусь конкуренцію взагалі? Хтось їздить у Москву і каже: От бачите, яка в нас Москва. От тому, що Росія класна, але була б класна Росія, як, якби уся Росія була як Москва, розумієте, а Москва ще краща. І в них були на це усі змоги та ресурси. Якщо б це було так, я б ще розумів, якби якась кількість українців сказала. Ну чому б ні? Я б не був з ними згодний, але зміг їх зрозуміти, тому що були б хоча б якісь аргументи на це. Якщо ми, ну гіпотетично, були б завойовані. Не приведи Господь, це були б невизнані республіки, такі як Придністров'я, ДНР, ЛНР, як Крим. Не було б не візи, не Мастеркард, не Макдональдсу, ніяк ніяких міжнародних брендів. І найіронічніше та смішніше, що Росія. <laughs> <laughs> коли хотіла визволити ЛНР та ДНР, у яких от така ситуація, як я як сказав, що немає ані брендів, ніхто не вважає за держави. Вона сама стала такою державою. Нащо воно нам? Ми інша культура. В нас постійно був наратив свободи та волі. У нас співається про це майже весь гімн, вся література, вся культура. Про те, що ми хочемо бути вільні, той факт, що ми просто відчуваємо це у людях поруч з нами, це просто лишній очевидний аргумент. Тому, хлопці та дівчата, очевидно, чому це просто неможливо. Але що тепер можливо, я вам хочу розказати. Е, через те, що я вважаю, що такий формат треба робити частіше, я дуже потребую у вашій підтримці, тому я зробив можливим бути спонсором мого каналу. Тут десь має бути кнопочка, щоб ви могли стати цим спонсором. Що це передбачає? Я зробив єдиний можливий пакет, який коштує 70 гривень, якщо я не помиляюсь. І за це ви там побачите, що ви можете отримати. Я просто е, пріоритетніше відповідаю на ваші коментарі, слухаюсь вашої думки стосовно тем, тобто ви зможете обрати, які теми я обговорюватиму на наступних подкастах. Е, я буду робити опитування для е, патронів, скажімо так. А найголовніше, я зможу не піти на завод, тому що у нас у блогерів зараз немає взагалі е, ніяких грошей. Я вже підтримую е, фонди з кредитного ліміту. <laughs> Вважайте, що ви ну просто йшли по вулиці та у вас випали з кармана 75 гривень. Це ж, наче не катастрофа. Але якщо навіть 500 людей з вас отак от випадково втратять ці 75 гривень, для мене це буде ахуєнно на цілий місяць. Тому дуже прошу підтримати мене. А я зі свого боку постараюся забезпечити вас такими цікавими подкастами. Сподіваюся, що вони такі. Пишіть у будь-якому разі у коментарях, що ви думаєте, покращимо цей формат. Я збираюся це робити декілька разів на тиждень. Не знаю ще скільки, але спробую багато. Всіх цілую. Слава Україні! А вже ж ми переможемо! Гарного дня і на добраніч!